هاواي خوتي رجعنا لكم في فيديو جديد من من الفيديوهات ديالنا في لاشين اش بان ليك كيف ما كتشوفوا اليوم انا ما جالس في الوسط انا جالس في, في الجنب وحدايا كرسي خاوي قدامي البيسي ما عمرني ما عمرني درت البيسي والتليفون كيف ما العاده اللي كنسجلوا به الكاميرا اللي كنسجلوا بها هي الكاميرا اللي درنا لها فيديو قبل 4 الايكن آه آه هاد الحلقه هذه ان شاء الله غادي تكون تحدي بيني وبين الصديق ديالي انوار لاشين ديال بيغاس 91 اللي غادي تلقاو ليا ديال لتحت آه غادي ندير واحد التحدي ديال ال signal fréquence اللي غادي نديرو تحدي انا وانوار وغادي نخلي لكم في الاخر تحدي ديالكم فاش ديروا التحدي ديالكم تخليو لي commentaire لتحت كل واحد فين وصل في هذا ال fréquence هذا بقاو معنا دابا شويه غادي يجي انوار غادي نديرو واحد اللعبه واحد جوج ثلاثه سحر صفقنا لي جا فين با انوار الله بخير الله يحفظك آه، انوار آه، غادي نخليه يعرف بلاشين ديالو هاي السلام عليكم اولا كنوجه تحيه لحسين اللي استقبلني في الحلقه هذه ومعكم انوار الهاتوس عنده يوتيوبرز بيغاس 91 يعني قناه مختصه متعدده الانشطه يعني في تيتوريالز برامج تعليميه انشطه متنوعه برامج ثقافيه الى غير ذلك ومازال ان شاء الله غندير حلقه خاصه في الشين ديالي غنستقبل فيها نيت حسين إيه. ناضي وكنوجه كنوجه ليه تحيه من هذا المنبر هذه وخليونا دابا نمشيو مع التحدي آه، التحدي اللي غادي نديرو كيف ما قلت لكم في الاول هو تحدي ديال signal fréquence واجد واجد عندك الودنين مزيان هذا ودنيه وما هادو شكون بدات بدون حتى الاول شي مشكل آه، كيف ما كتشوفوا انا غادي نحط لكم آه، الفيديو في الجنب باش تشوفوا معنا كل واحد فين وصل المهم هذا الفيديو هذا كيبدا ب 20 يلا يلا كلشي كلشي دير معناك يلا جات <laughs> جات قفرتيها يلا واحد جوج بدينا سبحان الله دابا باقي باقي عادي في الاول ما نخافش عليك كيف ما قلنا خوتي آه، في الاخر غنخلي لكم نفس الفيديو وشوفوا نتوما كل واحد فين وصل وقولوا لي في كومونتير بالكذوبه 55 56 60 باقي كود من عندك مالك باقي عايش باقي عايش بدا هادشي كيصابه المهم انا بقى عندي ودنين ما تلومونيش عرفوا حسين وسبابي <laughs> مسوقيش تحس بودك تزيرو حيد اخويا ما تجيب لي سبتاك ولا شي لعيب زواقه باقي غالي مازال وي افتيرو لو طاروت <laughs> بغيتي تسالي الفيديو بارك عليا شحال وصل وبعدا راه قبيله حيدتي آه، وصلتي المهم آه، لا لا وصلت لهنا 2000 و 2707 بلاتي ما كنسمعكش كتقول كاع كنت <laughs> مشاو صافي 2007 الاثنين يلا الى اللقاء عقلوا عقلوا ولاش غدير انا غنكتب لك هنا تكتب الرقم ديالك مزيانه سيدي واضحه مزيانه سيدي 2000 آه، سبعمية سبعة أنا آه، نعم. بسم الله داكشي في الأول كيبدا عادي واخا بدا تحس بحال الأرض كتزاد بحال كاين شي شي زلزال هذا <coughs> هو بدا أنفوسك طيارة ايوا ديك راه غيمشيو طيارة ايوا آه انا ما بقيتش كنسمع اش كتقول دابا فرشه الا ما بقاش كيسمع لكم راه هو السبب غاز واخا تكتبوا ليه واخا الدومه ما يبقاش يسمع لكم كاع اش كتقولوا ودني مشاو ايه يا <laughs> راه غيمشيو لك ودني آه، لا ما <laughs> هنبوجك ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة كلشي ثلاثة ثلاثة <laughs> واو واو بزاف مزيان c'est normal هو بيدير تحدي معايا مزيان <laughs> بزاف يعني خلينا انا الاول باش يسبقني خلينا نمشي مشكل التحدي ديال ديال اليوم انا اللي ربحته أه كيف ما كتشوفوا خوتي خواتاتي هذا هو التحدي ديال ديال هذه الحلقه ان شاء الله أه الحلقه اللي درنا اليوم انا والاخ انوار أه la chaîne بيغاس 91 عقلوا عليها ضروري ضروري تهبطوا لتحت تحت من هذا الفيديو هذا غادي تلقاو الليان آه، ديال ديال la page ديالو اللي بغى يشوف التحدي الجاي ان شاء الله راه غيكون عند انوار في في فلاشين ديالو آه، تهبطوا لتحت غادي تابوناو عنده وكيف ما قلت لكم في الليان تحت في بلاصه الكومونتير كل واحد فيكم في البلاصه فين وصل يقولها ليا وبلا بلا كذوب كيف ما كتشوفوا حنا حنا دوزنا قدامكم آه، ما تفورسيوش على وديكم بزاف اللي ضرات ودني يحيد باش ما ي... ما نكونش انا السبب في في مشكله عنده غير يصمكم لا عندك لا <laughs> منكم انا كنقولها لكم راه تبعوه حتى واحد ما بقى يسمع في الفان ديالو لا لا لا المهم على حساب نتوما ودنيكم آه، نتمنى هذه الحلقه تكون نالت الاعجاب ديالكم و الا بغيتونا نديروا التحديات بحال هكا انا وانوار ولا بغيتو شي تحديات يكونوا كيف ما بغيتو قولوا لي في commentaire. ونديروهم ان شاء الله الحلقه ديال ديال التحديات غادي تولي تكون كل نهار ثلاث مع السبعه ديال العشيه تلاقاو مع السبعه ديال العشيه في la chaîne ديال اشبال ليك غادي غادي تولاو تلقاو فيديوهات ديال التحدي يقدر يكونوا انا وبانوار او لا مع شي واحد اخر مهم على حساب نتوما وشنو بغيتو في التحدي والفيديوهات ديال ال unboxing ولا les reviews نهار الجمعه مع الثلاثه كيف ما العاده راكم عارفين ونتلاقاو في فيديو اخر الله يعاونكم يلا السلام عليكم والى حلقه اخرى اريغاتو كوسايماس نو يبدا ان شاء الله شكرا للمشاهدة ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات بقناة اشباليك لتتوصلوا بجديدنا دائما